Bienvenidos al capítulo 42 de Marihuana Televisión News, el programa de la cultura canábica. Hola, soy Rita y hoy vuelvo a estar con vosotros y vosotras mientras mis compañeras siguen viajando para traeros interesantes reportajes. Este mes el cannabis entra en campaña. En estas fechas, quien más y quien menos sabe qué opción va a votar o qué no va a votar en las elecciones generales. La gente a la que le interesa la marihuana la va a buscar en los programas de los políticos, pero también le interesa cada vez más a la gente que, por ejemplo, paga impuestos o la gente que prefiere que las fuerzas de seguridad se empleen en otros asuntos que no sea ir poniendo multas a los chavales. Este mes estaremos en Marruecos viendo cómo se obtiene el hachís en nuestra sección de extracciones. En la Barraca de María empezamos un nuevo cultivo con Estela y en Informe Drogas el ilustrador Uriel Pérez nos hará unas pinceladas sobre lo que se vive en México. La incertidumbre creada a partir de la sentencia del Supremo a la Asociación Evers y la presión policial sigue provocando cierres o cese de actividades a muchos clubs. En otros se han extremado las precauciones y se han dejado de hacer nuevos socios. Este panorama regresivo solo lo puede cambiar el resultado de las próximas elecciones. La plataforma Regulación Responsable, que ya agrupa casi 100 organizaciones, ha contraatacado al Supremo, de momento con un incidente de nulidad sobre la sentencia. Por otro lado, la plataforma se ha presentado como la herramienta que pone la sociedad civil al servicio de la clase política para recorrer el camino de la regulación. Motivo fundamental por el que estamos hoy aquí es porque vamos a, a regular el cannabis en 2017. La plataforma Regulación Responsable presentó en rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la iniciativa por una regulación integral del cannabis en España, con el lanzamiento de la campaña para estas elecciones. Los representantes de la plataforma contaron con el respaldo de dos importantes voces en el mundo de la lucha antidrogas y de la investigación en el cannabis medicinal, Araceli Manjón y Manuel Guzmán. Pues bien, nosotros tenemos una propuesta que hacerles, una propuesta abierta, una propuesta para una sociedad más madura, más inteligente y más justa, que se basa eh, precisamente en dejar de criminalizar a las personas, enfocar de una forma distinta la problemática o, la temática del cannabis. Como personas usuarias de cannabis, como organizaciones preocupadas por la prevención de riesgos, como organizaciones eh, centradas en el ámbito terapéutico, queremos otra manera de hacer política y unas campañas de elecciones es un buen momento para pedirla. No queremos solo proponer nuestra propuesta de regulación, queremos tener voz, queremos poder incidir, queremos poder eh, estar y formar parte de todo el proceso de regulación y de todo este proceso que al final lo que nos va a conducir es a un cambio en la manera de entender esta sociedad responsable. En España, que en esta materia, como en alguna otra, va contracorriente de lo que ocurre en el resto del planeta, en los ultimísimos meses un año, dos años, pues hemos tenido más de una señal de alarma ¿eh? de que se invierte la tendencia tradicionalmente progresista en España en materia de drogas ¿eh? desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta que el consumo de drogas en España nunca ha sido delito, ni tan siquiera durante la dictadura. Se empieza a invertir un poco esa tendencia a través de resoluciones judiciales, de... Eh, eh, decisiones de la Fiscalía General del Estado ¿eh? y de decisiones legislativas, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que parece que nos llevan a una deriva regresiva. Por eso el 20 de diciembre va a ser fundamental. Seguimos en todos los frentes y vamos a, agotar pues, pues, toda, la vía, toda la vía judicial. Pero eh, una de las cuestiones que apunta la sentencia es que pues, el mensaje es que esto se tiene que conseguir, como no puede ser de otra forma, aquí al ladito, ¿no? en, el, en el Parlamento, en el, Congreso de los Diputados. Hoy en día tenemos un cuerpo de conocimiento de ciencias desde lo más básico, la bioquímica, la fisiología, la farmacología, hasta más amplias, la medicina y todas las, áreas que rodean a la medicina, la psicología, la psiquiatría, etcétera, el cuidado social, el cuidado de los enfermos, que apoyan este papel terapéutico del cannabis en muy distintas enfermedades. Tenemos hoy en día, por tanto, un conocimiento que debemos expandir, que debemos transmitir, del cual debemos informar y que debemos aplicar definitivamente para, en el fondo, conseguir el bienestar de los pacientes. Eh, queremos tener esta voz, queremos un cambio y, bueno, en nuestro dolor, en mi dolor elijo yo. Y, como bien comentan los compañeros chilenos, el dolor no puede esperar, por lo cual, bueno, pues creemos que la regulación del cannabis a nivel medicinal es muy urgente, es un tema de derechos humanos y desde aquí os animamos a apoyar la plataforma. Muchas gracias. Un día nos preguntamos si merecía la pena trabajar por una regulación integral del cannabis. Y la respuesta fue sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Claro que sí. Para acabar con el tráfico y nuestra criminalización. Para facilitar la investigación y la prevención. Sí. Por eso nos juntamos un día para trabajar por una regulación integral del cannabis. Sí. Claro que sí. Por eso te invitamos a colaborar. A sumar para lograr entre todos y todas en el año 2017 una regulación integral del cannabis. Por eso es importante que en estas elecciones también se hable de regulación y de cannabis. De cannabis y de regulación. Porque seguro, si te preguntas si merece la pena, la respuesta es sí. Sí. Sí. Sí. Claro que sí. Porque entre todos y todas lo vamos a lograr. ¡Ya la regulación responsable para el 2017 es una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de salud pública. Necesitamos que en esta próxima legislatura se abra el diálogo, se abra el trabajo en común y el consenso con personas usuarias, con expertos, con organizaciones que trabajan en la prevención, en la gestión de placeres, con partidos políticos, con instituciones, un consenso general para un cambio de paradigma necesario que priorice derechos, libertades, empoderamiento de la ciudadanía para que realmente seamos nosotras las que tomamos nuestras propias decisiones, nos hagamos responsables de ellas y podamos acceder al cannabis de una manera segura, con calidad y luchando contra el narcotráfico. En Barcelona se ha celebrado la Asamblea de la Federación de Asociaciones Canábicas, la FAC. En ella se ha analizado la situación actual y se ha diseñado un plan de acción para 2016, año que se prevé histórico para la lucha canábica. Las asociaciones madrileñas también han tenido sesiones de trabajo, de análisis y de organización. Desde la Federación Madrileña de Asociaciones Canábicas hemos preparado este primer encuentro anual en la Sierra de Madrid. Nos hemos reunido todos los compañeros de MadFAC con el objetivo de cohesionar al grupo exponerles el proyecto de la federación al resto de asociaciones y invitarles a conocer dos proyectos importantes, Regulación Responsable y el Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Nuestra idea principal es la de, sobre todo, observar, estudiar y divulgar. Hay muchísima información que está en Internet, como todo el mundo sabe, bastante contradictoria, no fiable, y creímos que era el momento exacto de poder juntar fuerzas todas aquellas personas que estamos trabajando en el ámbito del cannabis terapéutico para dar eh, salida a todas esas preguntas, a todas esas cuestiones. Se plantean eh, las licencias para el autocultivo, cultivo compartido en asociaciones, cultivo bajo licencia comercial, todo enfocado desde la educación y sobre todo también pensando en que los usuarios terapéuticos tienen que tener una sustancia controlada y bien, identificada, etiquetada, por supuesto que se corresponde con lo que están con lo que están ofertando. Si sale otra vez el Partido Popular, tenerlo claro, estamos jodidos. Porque ¿cuántos de vosotros habéis pensado a raíz de la sentencia la cosa está jodida y os habéis planteado el Guadalupe Moreno, antropóloga social y cultural, experta en drogodependencias, presentó un informe sobre la atención al usuario en los clubs de MadPack, basado en entrevistas realizadas durante los últimos meses, en una muestra representativa de estos clubs madrileños. El workshop, coordinado por los antropólogos sociales Virginia Montañés y David Pérez Martínez, se centró en la búsqueda de objetivos comunes, analizando fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades para el colectivo, para finalizar obteniendo conclusiones y compromisos que bastante comprometidos estamos, ya está, en, nuestro proyecto, pero sí que es cierto que siempre se puede hacer un esfuerzo un poco más, ¿no? Esas necesidades, esos fallos o estos objetivos que nos hemos puesto, pues que desde <clears throat> la junta directiva o desde un poquito desde la federación nazca de verdad ese impulso para que se creen estos proyectos. Y de responsabilidad, pues ser un voluntario, y si todo esto se traduce en un compromiso luego real, pues creo que nos va a ir bastante bien. Sobre todo para, para aprender y, mejorar en esos aspectos que ves que, bueno, que puedes culear o, o que lo puedes hacer mal. Me ha parecido una experiencia genial, la verdad es que me lo he pasado muy bien, y he aprendido un montón. Empezando a hablar y a conocernos, pues, pues vamos fijando agendas ¿no? y, y demás. ¿no? Ah, la verdad que me ha parecido muy constructivo, muy básicamente hemos sacado todos que tenemos la misma opinión. Para mí este fin de semana ha sido muy productivo, he visto las ganas que tiene la gente. Que, es como un impulso a que todos estamos animados a venga, vamos a hacer la bola más grande. ¿no? Yo esperaba, esperaba bastante, pero me he encontrado mucho más. Me habéis aportado muchos puntos de vista que igual desde mi asociación no, no hemos tenido. He venido aquí y ahora me, siento con mucha ilusión. Con proyectos así es como es como todas las cosas salen adelante. Tenemos que intentar comunicar y llegar a, la gente en este momento que es muy importante y que estamos cerca de la regulación. ¿no? Podamos decirle a nuestros hijos o a nuestros nietos, yo cambié el mundo. Y una cosa que sí que me comprometo seguro es hacer la mejor manifestación que va a pisar la historia del puto Madrid, porque nos lo merecemos. Para cualquier residente de nuestra geografía, hablar de hachís, extracciones y derivados es sinónimo de hablar de Marruecos. Hoy, en esta sección de extracciones, vamos de viaje a nuestro país vecino para comprobar in situ su peculiar técnica de extracción de hachís, el método apaleado. Hablar de hachís marroquí es remontarnos siglos y siglos atrás para comprobar que se trata de un arte ancestral de cultivo de la planta del kif, como allí se le denomina hasta la andrace rifeña de cannabis sativa. Vastos campos de cultivo del kif alfombran, entre bosques de cedros y cultivos de olivos, los escarpados suelos de la cordillera del río Cuando vas por la carretera solo basta fijar la mirada del entorno para comprobar la continua sucesión de plantaciones de cannabis. La implicación de las familias en el cultivo es total. Hasta los niños ayudan en las labores de cultivo y de procesado de esta sagrada planta que es para ellos la cana visativa y que en muchos de los casos es su único medio de subsistencia. Pero vayamos a la parte que más nos interesa de la canavicultura rifeña, las técnicas de cultivo y de extracción en seco que permiten obtener su preciado doble cero. La sucesión continua de cultivos durante los siglos ha producido un daño considerable en la fertilidad de los suelos. Hay que comprender que se trata de una zona con escasa precipitación y limitados recursos hídricos y donde apenas hay insumos para realizar correctos abonados. Si observamos los cultivares marroquíes de cannabis, comprobamos cómo los suelos son demasiado pobres en materia orgánica, así nos lo indica la palidez del color del mismo. Las fuertes pendientes también son otro factor negativo de cultivo. La excesiva inclinación de las tierras de cultivo hace que la poca lluvia que cae corra ladera abajo y no sea aprovechada por los cultivos en su totalidad. Además, el riego se hace con sistemas de aspersión que tampoco optimiza al máximo el recurso del agua. El marco de plantación también limita bastante la calidad y producción. El realizar siembras espesas para cultivar un mayor número de plantas no es equivalente a un aumento de la producción, sino más bien todo lo contrario. En otras regiones del planeta, para aumentar la producción y la calidad del cultivo, se retiran los machos dando lugar así al denominado cultivo sin semilla. Pero en Marruecos no sucede así. En Marruecos se dejan los machos junto a las hembras, dando lugar a cultivos con una producción alta de semillas. Esta técnica de polinización no controlada y no selectiva también ha supuesto un factor influyente en la degeneración genética rifeña. La producción excesiva de semilla merma de forma considerable la calidad y producción final. El método de cosecha no es menos rudimentario, ya que se arrancan una a una las plantas con raíces incluidas. Claro está que la tierra que queda pegada a las raíces en muchas ocasiones pasa a formar parte también del hachís. En cuanto a la técnica de secado, también deja mucho que desear, Dada la escasez de recursos y de instalaciones adecuadas, los fardos de 20-30 plantas se apilan al sol para que sequen lo más pronto posible. La exposición solar degrada los cannabinoides, el THC se oxida y transforma en CBN, perdiendo potencia la hierba obtenida. Toda esta mala gestión del cultivar del kid ha derivado en una degeneración paulatina de esta variedad local de cannabis hasta tal extremo que algunos canabicultores de la región incluso han sustituido esta planta por otras variedades alóctonas a las que denominan jardala. Denominan jardala a toda variedad alóctona que no es el kid, bien promovida por los propios intereses europeos o por un aumento de la productividad. Lo cierto es que las variedades alóctonas han comenzado a desplazar a la mítica planta de kid que se está viendo relegada al ostracismo. Pero vayamos al medio del tema, la técnica de extracción estilo marroquí, o lo que es lo mismo, el apaleado, método por el cual se desprenden los cristales de resina tras ser golpeados los cogollos con un palo. La calidad de la materia prima, la porosidad del tamiz y la fuerza mecánica aplicada están relacionadas directamente con la cantidad y calidad del hachís que se puede obtener. De la técnica del apaleado es como se obtiene el mejor hachís marroquí conocido el doble cero o Sputnik. El doble cero está elaborado con los primeros cristales que se desprenden de los cogollos cuando son golpeados. Es la primera pasada por el tamiz la que deja menos impurezas y permite que caigan los cristales por gravedad. A medida que se le van dando más pasadas a la misma materia vegetal, se van elaborando hachises de una calidad paulatinamente inferior. Se trata literalmente de apalear a la hierba. Y cuanto más enérgico se le dan los golpes, más materia vegetal traspasa el cedazo, con lo cual se obtiene un hachís con mayor impureza y una calidad inferior. Para realizar este método se necesita un tamiz o cedazo, unas pequeñas varas y un trozo de plástico. La porosidad del tamiz debe rondar entre las 38 micras de ancho de celda hasta las 220 micras. Cuanto más ancha, mayor será el número de impurezas. Para el apaleado basta con contar con dos palos de más de 40 centímetros de longitud. La forma de proceder es bastante sencilla. Lo primero es quitar el mayor número de palos y hojas posible. Durante esta operación, los dedos quedan impregnados de resina, como si de chara se tratara. Una vez limpia de palos, tomamos la materia vegetal resultante. La depositamos sobre el tamiz y la cubrimos con el plástico para que retenga la materia vegetal. En cuanto está todo listo, se procede a golpear sucesivamente con las varas sobre el plástico para forzar que la resina se desprenda de la materia vegetal. El sonido de las varas simula el compás de un tambor. Cuando se ha obtenido todo el polen posible, entiéndase por polen a la forma vulgar de denominar al fino polvo de cristales de resina, solo queda darles calor para poder trabajarlo y elaborar el hachís definitivo. Se estima que la producción es de un 1% en cada pasada, o sea, que por cada 100 kilos de cogollo se obtiene un único kilo de hachís de primera calidad, otro de segunda, otro de tercera y así hasta que deje de dar polen. Esto nos indica la escasa productividad que tienen los cultivos marroquíes. El fino polvo obtenido se amalgama con calor obteniendo así el preciado hachís marroquí. Los cannabinoides, terpenos y otras sustancias que contenga son las que terminarán por definir el aspecto, el aroma, el sabor y el efecto final. Y como no podía ser de otra forma en esta región, no hay mejor manera de degustar y comprobar las cualidades del producto final que haciéndolo a la fresca y con un buen temor entre las manos. Espero que os haya gustado este capítulo de extracciones sobre el método apaleado marroquí. En próximos programas más. Y recordad, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos. En Washington se ha celebrado la International Drug Policy Reform Conference, este año con la certeza de participar en un momento histórico para poner fin a la guerra contra las drogas. Por otro lado, Hayo ha rechazado una iniciativa que habría permitido poseer una onza para autoconsumo o cultivar hasta cuatro plantas pagando una tasa de 50 dólares. Hay que decir que parte del movimiento pro legalización rechazó esta propuesta, ya que habría propiciado que solo los pocos y acaudalados promotores de la medida hubiesen tenido licencia para producir cannabis. Mientras, California se prepara para sumarse a la American Weed of Life, votando la Ley de Control, Regulación y Fiscalización del Uso Adulto de la Marihuana, una iniciativa que cuenta con el respaldo tanto de importantes figuras de las finanzas como de asociaciones como Marihuana Policy Project o Drug Policy Alliance. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cóctel activado biológicamente. Ahora con Back. La calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. Back. Biological Activate Cocktail. Bienvenidos amigos. Comienzo de nuevo una nueva experiencia de cultivo en mi pequeño armario. Esta vez lo haré a la antigua usanza, partiendo de semillas regulares de las cuales desestimaré los machos y me quedaré con las hembras, tal y como se hacía cuando no habían semillas feminizadas. Las variedades elegidas van a ser unos cuantos clásicos de nuestro banco amigo, Sensi Seeds. Más adelante os hablaré un poco de cada una de ellas, pero de momento solamente os digo que se trata de Black Domina, Big Bag, G13 Hasplant y Ed Rosenthal SuperBug. Para comenzar, nada nuevo que no haya hecho otras veces. Hidraté los jiffies con el estimulador de raíces, introduje las semillas en los germinadores, Marqué con etiquetas las distintas variedades y esperé hasta que mis semillas nacieron dándome una nueva alegría. Esta vez la idea es plantar el doble de semillas y mantenerlas en pequeñas macetas de un litro hasta que pueda sexarlas y trasplantar solamente las que resulten ser hembras, o al menos lo parezcan, porque siempre puede haber un pequeño margen de dudosas. así que las planto en las pequeñas macetas, con un fotoperiodo de 18-6 añadiendo durante la primera semana el estimulador de raíces vaca a los riegos de 100 ml aproximadamente por maceta. Pasados 10 días, mis pequeñas plantitas ya están entre el segundo y tercer par de hojas de reales y en general va todo bien. Algún síntoma de deshidratación como estas hojas un poco curvadas hacia arriba, e incluso alguna planta retrasada que presenta malformaciones. Consulté con los amigos de la barraca y me dijeron que esas malformaciones a veces se dan por infecciones de virus, pero que en este caso es más probable que se deba a malformaciones endogámicas que se dan en variedades puras como la Black Domina. También me dijeron que algunas plantas se recuperan en el tercer cuarto nudo y que la decisión de dejarlas o no depende de si se tienen pocas o muchas plantas. Por lo demás, las plantas siguen creciendo a buen ritmo, cada día se levantan y van construyendo más hojas. Llegado el día 20 de su crecimiento, las plantas se han hecho ya demasiado grandes para su pequeña maceta y me doy cuenta que acusan claras carencias. Cuando consulté con los amigos de la barraca, me dijeron que al ser tan pequeñas las macetas, pasados 10 días es necesario reponer la alimentación en casi cada riego, ya que solamente un litro de sustrato apenas puede contener nutrientes. Empecé a añadir el Organic Grow de Back a 2 ml por litro, consiguiendo al menos que la cosa no empeorara. También me avisaron que en los próximos días estuviese atenta, porque pronto empezarían a mostrar el sexo y podría trasplantar con lo cual las plantas se recuperarán de la falta de nutrientes. Aprendí que, por norma general, se siembran el doble de semillas de las necesarias, o sea que se parte de la idea de que el 50% serán machos, pero las condiciones del crecimiento influirán mucho en la proporción final. Fijaros qué curioso, Resulta que nuestras plantas son muy listas y su principal objetivo es asegurarse que la siguiente generación de semillas con sus genes lleguen a buen lugar donde vivir. Por eso, como las semillas nacerán donde muera la planta hembra, si en el lugar donde viven hay buenas condiciones habrá mayor número de hembras, ya que piensan que ahí se pueden criar bien su descendencia. Por el contrario, si hay malas condiciones, las plantas intentan llevar lejos sus genes para probar mejor suerte y solo se puede conseguir eso con el polen de los machos. Por esa razón, si las plantas están demasiado apretadas durante el crecimiento, pasan mucho calor o hambre o no tienen suficiente intensidad de luz, habrán más machos que hembras. Si por el contrario están desahogadas, con temperaturas frescas, no tienen carencias de nitrógeno y están bien iluminadas, conseguiremos más hembras que machos. Descubre toda nuestra gama de productos orgánicos y consigue los mejores resultados con nuestro cóctel activado biológicamente. Ahora con BAC, la calidad y la cantidad pueden cultivarse juntas. BAC Biological Activate Cocktail Pues bien amigos, el próximo programa regreso para contaros cómo queda el resultado del sexado de mis nuevas plantas y su recuperación asombrosa tras el trasplante. Os esperamos, no faltéis. En Argentina ha llegado a la presidencia el liberal Mauricio Macri. Según sus declaraciones, su gobierno va a ser implacable con el narcotráfico. Y sobre el tema de la legalización dijo que hay que ir despacito y estudiarlo y ver cómo va la experiencia a Uruguay. Uruguay tiene previsto que la hierba llegue a las farmacias en junio. Ya tiene asignadas las dos empresas que la producirán, ICORP y Symbiosis. Y en Chile, las nuevas indicaciones del Ejecutivo para despenalizar la marihuana vienen con recortes. Una planta en vez de seis y portar dos gramos en lugar de 10. Y un caso de última hora es el de Luciana, una recién nacida de Concepción que ha sido separada de su madre desde el primer respiro. Ella declaró haber usado cannabis para sus dolencias y su sinceridad y transparencia ante los médicos le arrebataron a su hija, despojándola del derecho de amamantarla durante, a día de hoy, más de una semana. Veremos cómo evoluciona el caso. Clara está de gira por las Américas. Pronto se ampliará estas noticias y muchas más, pero antes de irse pudo hablar sobre México, otro país donde se están produciendo cambios, con Uriel Pérez, nuestro ilustrador mexicano favorito. Él os lo cuenta en Informe Drogas. Bienvenidos a Informe Drogas. Flores que florecen fuera de la ¿Qué tal? Yo soy Uriel Pérez, soy ilustrador, comunicador gráfico mexicano Uriel Pérez es compañero y profesor de la Escuela de Periodismo Auténtico. Actualmente se encuentra en España realizando una investigación en torno a la comunicación social enfocada a la narrativa gráfica. Viene de la UNAM, donde imparte clases en la Facultad de Artes y Diseño. Tratando de alguna manera también de concientizar sobre problemas políticos, que es algo que a mí me interesa mucho, porque creo que la sociedad debe estar politizada y debe estar muy bien informada para que los altos cotos de poder no se aprovechen. Hemos aprovechado su visita para preguntarle sobre la situación en México, su visión como educador y también sobre la sorprendente noticia de amparo de Smart. Justo al arribar a la ciudad de Barcelona, que es una ciudad bastante canábica por lo que tengo entendido, pues resulta que en México se da la noticia de que finalmente se ha concedido el amparo para poder pues cosechar y consumir de, ah, de manera lúdica el cannabis. Simplemente hasta el momento es hasta para cuatro personas. Sin embargo, esto creo que crea precedentes para una cultura más abierta, una sociedad más abierta hacia el consumo de, este, este, tipo de, drogas, por así, así llamarlo. Hace falta una cultura, una educación, una manera diferente de, ver la relación que se tiene hacia, hacia la planta, la marihuana o el cannabis. Si esta relación fuera cultivada, fuera inculcada desde muy pequeños, pues otra sociedad sería podríamos aprovechar todos los beneficios que nos da la planta. Son muchísimas las aplicaciones que el cáñamo nos puede brindar a una sociedad, pero desgraciadamente nos encontramos en una sociedad que está completamente cegada ante estos beneficios. Creo que también parte de esta prohibición ha generado pues la, ola de violencia que nosotros tenemos en México. Parecemos actualmente de mucha, mucha violencia, muchísimas muertes, y no se diga a raíz de los últimos sexenios que han venido plagados de prohibiciones. Tres cosas básicas en contra del narcotráfico, horror de guerra que han establecido en nuestro país. Hay que cultivarla, hay que cosecharla y hay que fumarla, no Un sexenio en donde el, el expresidente Calderón pues llega y prohíbe la droga, genera una especie de, guerra en contra del narcotráfico, lo que provocó de alguna manera fue un estallido social. Ese estallido ha cobrado miles de muertes. El gobierno ha dicho que son desaparecidos, pues que tienen que ver con la droga, pero la verdad es que no. Son muchas de esas muertes, son fuego cruzado, gente que ni siquiera tenía que deber nada, no estaba relacionada con el narcotráfico. Entonces se ha vuelto un terreno de nadie México. Tenemos una situación bastante preocupante y creo que si, se legalizara la marihuana, sería un paso para poder tranquilizar todo. No consumo, pero me sumo. Es una frase que tiene una, trascendencia muy importante, porque a pesar de tú no ser un consumidor de marihuana o de cualquier estupefaciente o droga, pero la tolerancia creo que es un elemento muy importante para esta carrera y para, para el desarrollo de, esta, esta, cultura que queremos generar. Nadie es delincuente en, esta tierra, nadie, nadie debe por qué ser perseguido por algo que le gusta. Entonces, yo sinceramente soy de, de esa mentalidad. debe ser tolerante y de igual manera, pues sumarte. Es como, como lo que estamos atravesando en México en, actualmente, la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Hay que sumarse, porque queremos una cultura incluyente, queremos una cultura en donde todo el mundo tenga lugar y donde todos podamos vivir en armonía. Una vez que se logre eso, finalmente lograremos acabar con las diferencias sociales y con los negocios de unos cuantos. Y estoy seguro de que las muertes bajarán a niveles considerables en México y en todo el mundo. que florecen fuera de la ley. En Castellón estuvimos en la Festa de la Collita. Estamos en la cuarta fiesta de la cosecha de Castello Cannabis Club Aquí nos congregamos todos los compañeros, socios, amigos, pasamos una buena velada canábica. Hemos hecho un par de concursos de porro veloz, eh, de porra ciegas. En 3, 2, 1. Yo recomendaría empezar por la boquilla. Aquí la prisa no sirve de nada, Han venido los compañeros de, del bufete de Brotón Sambert a darnos una conferencia sobre actualidad jurídica, que ha estado la mar de informativa y de bien. Y bueno, ahora que nos queda también un poquito de, marcha, porque es pronto, eh, hay que dar los premios, hay que dar la entrega de lo mejor que se ha fumado, la mejor variedad que se ha plantado en la asociación. Y bueno, la noche promete todavía, aún queda un buen ratito de, de, de Cannabis Club. Queríamos aprovechar para invitaros a la próxima Castelló Cannabis Cup, que será el 2 de abril, ¿de acuerdo? Ya iremos poniendo más información y estar atentos. Antes de irnos, recordaros que la recogida de firmas de la Rosa Verde está en su recta final. Las personas que todavía no hayan firmado la ILP, apresúrense y animaros también a participar en la Global Drug Survey, la mayor encuesta sobre drogas del mundo. Compártela en tus redes. Mientras preparamos este programa, tuvo lugar la Expo Haze en Buenos Aires y la Expo WIT en Santiago. Os lo enseñaremos en el próximo programa. Ahora viene la Expo Cannabis Siembra 2015, del 5 al 7 de diciembre en Uruguay, y allí también estaremos. También se celebra este mes, los días 12 y 13, la Copa del Rey en Bogotá, el encuentro de los autocultivadores colombianos.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 Es evidente que para un cambio de políticas, para un cambio de paradigma, para un cambio donde centraremos el focus en esta ciudadanía empoderada y libre que podrá tomar sus decisiones y podrá asumir eh, la gestión de sus placeres, pues es evidente que necesitamos que los principales partidos de este país entiendan el movimiento social que hay detrás, entiendan las personas usuarias de cannabis, entiendan los derechos civiles y los derechos humanos que nosotros tanto defendemos y den una respuesta consensuada y dialogante con todos nosotros.